Bueno, el Día de la Conciencia Negra um, marca la, muerte de Zumbi dos Palmares, que era el líder quilombola de Quilombo dos Palmares, que fue el um, quilombo más grande que ya tuve en Brasil. Fue en los siglos XVIII, reunía más o menos 60 mil personas, entre negros, indígenas y blancos fugitivos también. e assim é uma confederação de, de Palmares. ¿no? Su, su, lo quilombo de Palmares eh, viveu quase 100 anos. ¿no? de tropas portuguesas, tropas francesas, tropas holandesas, todas las tropas coloniales que actuaban en el norte de Brasil, tropas españolas, hasta ser finalmente derrotado por la cooptación de parte de miembros, el enfraquecimiento de la lucha y la, y la muerte de, de, de, Colombo, de, de Zumbi de los Palmares. ¿no? Entonces es é un día simbólico muy fuerte para o povo negro brasileiro. Não? Este dia uh, ah, de 20 de novembro foi uma data que foi construída por o movimento negro, não é a data oficial da consciência negra do calendário nacional, a data oficial do calendário nacional é 13 de março, não que é o dia que a princesa de Portugal, a princesa Isabel, aboliu a escravidão, a escravidão, a escravidão. sim pero nos vemos que, no, que esta data, que la, la, la, la, lucha negra no fue dada por los reyes, por las, las reinas, pues una lucha que vem de, de los quilombos. ¿no? Entonces, la historia de los quilombos es algo muy fuerte en la historia de Brasil. ¿no? Existen hasta hoy muchas comunidades quilombolas que sobrevivem, que existem, que fazem também a recuperação de terrenos ancestrais, como é o caso de 7 de setembro ¿no? que, que, que tenía visto. E esta é uma das principais eh, pautas do movimento do movimento negro brasileiro, não? La, la lucha por la tierra, la lucha quilombola, que también acaba se confundiendo un poco con la lucha de las periferias, ¿no? Eh, porque muitas das periferias também não têm os papéis papeles de terras, os direitos de propriedade, por isso muitos dizem uma das palavras que dizem que era, eram os quilombos e hoje são as periferias, não as periferias são os novos quilombos, assim. ¿no? Entonces esta, esta marcha, por exemplo, eh, concentrou em dois tópicos principais. Um eh, la lucha por la tierra, la lucha por los territorios, los territorios negros, ¿no? eh, vendo os territórios negros como os quilombos, as periferias e as aldeias indígenas, as áreas indígenas também, por ser eh, autóctones, não aborígenes, e a luta contra o genocídio da juventude negra, ¿no? que é outra pauta muito forte. ¿no? Hoje no Brasil, né, eh, tem a média de mortos de 85 jovens negros por dia, não, que são mortos, não. Seja por la polícia, seja por lo, los crimes, el tráfico de drogas, não. toda esta, esta rede de, de las grandes facciones criminales de Brasil que tem também a polícia e agentes de governo em postos chave. não. Então, nós estamos tentando construir a pauta que o que ocorre no Brasil não, é um sistema de genocídio, é um sistema de, de, de racial que está dentro de um projeto de branqueamento de Brasil que vem desde o período colonial, não? É período em todo o projeto desenvolvimentista, eles tinham isso de tentar evitar que o Brasil seja um, muito parecido com o que passou na República Dominicana. No, entonces é es un proyecto o en Argentina que se manda a los negros de vuelta a la África cuando se, se, rompe, se acaba la esclavitud en é Estados Unidos. ¿no? Por eso tenemos esta conciencia que la lucha negra no es é solo brasileira, não, mas é uma luta internacional, não? É uma luta de la, que ultrapassa as fronteiras, não é uma luta anticolonial que acaba ser confundida com a luta de África, com a luta de, de Jamaica, com a luta colombiana, ¿no? De los negros, assim todos, ¿no? Y de não sé, outra, pauta que estamos levando também agora que construímos hace, desde semana passada hicimos a campanha de reparação histórica de los, de los negros, de los afrodescendentes, e remanescentes indígenas e quilombolas que é começar a, a botar que existe esta disparidade, esta desigualdade econômica e social entre os brancos e os pobres. Isto existe por injustiças históricas que, que aconteceram e que não foram reparadas. Não? Acá, não sei se sabem, mas quando se acaba a escravidão, não? uh, ah, os negros são derrados à própria sorte, não são expulsos de, de seus territórios e quem é reparado monetariamente, financeiramente, são os brancos que perderam sua propriedade, não, os escravos. Então, isso é muito interessante que uma das origens pela deuda histórica brasileira eh, com, com Inglaterra e com as grandes potências, são empréstimos que o governo brasileiro pega com o governo inglês, por exemplo, para pagar os antigos donos de escravos. Não? Então eles foram reparados. Pelos negros que construíram a, a riqueza deste país, não? que construíram a riqueza da Europa, que construíram a riqueza das grandes elites mundiais não foram reparados. E não são honestos, são exterminados não? todos os dias. Não? Então, é uma deuda histórica que cada vez mais vai se, vai se sumando. E agora, não, o movimento negro tradicional brasileiro já foi muito forte, como o movimento negro unificado, que é formado em 78, pero con o processo de cooptação de los movimientos sociales que em todo, ocurre con el movimiento de los tierra, con las grandes centrales sindicales y todo, por parte de los partidos de los trabajadores. También ocurre con el movimiento negro y ahora esta marcha que ustedes participaron, no, esto, é esto es é la segunda marcha unificada, independiente, autónoma y combativa que une o movimento negro combativo no, para, para recriar no un movimiento negro fuerte que, bata de frente con los gobiernos, que bata de frente con las élites, ¿no? que bata de frente con la policía, que apunte, no, sí, aquí existe un proceso de genocidio, ¿no? Ah, dicen ahora estamos crisis, crisis para qué no, porque nuestra crisis tiene más de 400 años no desde que nuestros padres, nuestros abuelos fueron trazidos de, África en los navíos negros negreros y hasta hoy contra os navios negreiros, os navios es así en español, ¿no? los barcos negreiros, não são os camburões policiais, são os coches de polícia, ¿no? que continuam uh, ah, masacrando nuestro pueblo.